Una técnica que ayuda también a mirar los problemas de otra forma, a separar el todo en sus partes, a desgranar los problemas y ver las causas que influyen en él, es el diagrama de Ishikawa. También se llama diagrama causa-efecto o de espina de pescado, porque es una representación gráfica de los factores que contribuyen a un problema y que resultan con este aspecto de espina de pescado. Esta es una técnica que se usa también en el día a día de muchas organizaciones empresariales para identificar en los problemas todas las posibles causas que influyen en ese problema. Es como un primer paso para tener más información del problema y así poder llegar a soluciones más creativas. Lo mejor es ver ejemplos. Tiene este aspecto, un diagrama de Ishikawa tiene en la parte derecha la cabeza del pez, del pescado, donde enunciamos el problema. Ahí ponemos el problema que queremos solucionar. Y luego tiene una espina principal con unas espinas secundarias donde vamos poniendo factores que influyen. Y esos factores pueden tener sus factores. O esas causas pueden tener subcausas que a su vez influyan progresivamente en el problema. Como se usa mucho en el mundo empresarial, industrial, los diagramas de Ishikawa típicamente en este ambiente pues tienen unos factores que son los trabajadores, o sea, las personas, influyen en un problema, las máquinas, los procesos. Un problema puede ser la máquina 37 se ha roto. Un factor podría ser las personas que trabajan con esa máquina. Otro, los materiales que introducimos a esa máquina. Otro podría ser el entorno de esa máquina. Y podríamos desgranarlo algún más. El entorno, ¿Qué aspectos o qué causas influyen en el entorno? La temperatura ambiente, la humedad ambiente, el sitio donde está colocado, muchas cosas. Otro ejemplo podría ser el siguiente. En este caso, alguien se ha molestado en analizar un problema que es, en una panadería, el pan, la torta de pan, se nos quema a menudo, lo queremos solucionar. Pero no sabemos por dónde atacar el problema. Vamos a desgranarlo en posibles causas, para intentar identificar aquella que realmente causa el problema y nos puede dar la solución. ¿Qué está involucrado en el proceso de fabricar pan? Pues las personas, los ingredientes, la maquinaria que usamos, el horno, los procesos que empleamos. Y dentro de esa gran categoría, de esas espinas principales, podemos poner subcategorías, subcausas, subfactores. Por ejemplo, en los procesos, pues el proceso de horneado, el proceso de mezclado, las personas, pues podemos hablar de la formación de las personas, de cómo trabajan las personas, etcétera. Esto podría ser un ejemplo. Este diagrama de Ishikawa que tienes en la diapositiva pues es mucho más elaborado. En este caso estamos en una empresa y nuestro problema es que los clientes están insatisfechos. Vamos a intentar encontrar una solución creativa para este problema. ¿Qué causas influyen en el hecho de que los clientes no estén satisfechos? Pues pueden ser las máquinas de nuestra empresa, los materiales que utilizamos, los métodos con los que tratamos a los clientes, el personal de la empresa y podemos ir buscando subcategorías y subcategorías. Un diagrama de Ishikawa puede ser muy simple, con unas pocas categorías y unas pocas causas, o ser muy complejo. Depende del problema, del tiempo que le dediquemos y del grado de detalle. Esto podría ser un problema típico para los estudiantes en la universidad. Por ejemplo, no me gusta la universidad pero ¿qué influye en ese problema? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues las podemos dividir en la gente involucrada, los profesores, los compañeros, el personal de la universidad, el entorno, el campus, los edificios, las políticas, podría ser otra categoría interesante, eh, cómo está organizado el plan de estudios, la carrera, cuánto tiempo dura, los horarios, y ahí vamos poniendo causas que pensamos que puedan influir en el problema. Fíjate que no estamos hablando de soluciones al problema, sino causas que pueden o no influir en ese problema. A base de plasmar gráficamente muchas de esas causas, podemos encontrar soluciones más creativas. En este caso, en este ejemplo, en el entorno hemos identificado un problema concreto, paso frío en clase. Bueno, pues eso puede ayudar a encontrar una solución, a que estemos más a gusto en los estudios, en la universidad. La actividad de evaluación de este módulo tiene que ver con el diagrama de Ishikawa. Te vamos a pedir que partiendo de un diagrama de Ishikawa vacío, con un problema concreto, le completes en la medida de lo posible, que busques categorías de causas que puedan afectar a ese problema, que contribuyan a la definición de ese problema. Repito, causas que puedan influir en el problema, no soluciones al problema. El problema que te planteamos es uno clásico, cómo mejorar la creatividad en mi organización. Lo puedes leer como cómo mejorar la creatividad en mis estudios, en la universidad, en el colegio, o cómo mejorar la creatividad en mi empresa o en mi proyecto de empresa. Tienes que buscar categorías que pueden ser, esas que ves ahí, gente, o sea, personal, personas, materiales que se utilizan para los estudios, para la empresa, las políticas de organización, el entorno, el edificio, o cualquier otra categoría que se te ocurra. Todas son válidas. Lo importante es identificar categorías de causas y alguna de esas causas que te parece que pueden influir en la creatividad de las organizaciones. ¿La temperatura del despacho de la clase puede influir en la creatividad? ¿Quién sabe? Puede ser una posible causa. Bueno, pues tu trabajo es rellenar ese diagrama de Ishikawa. Tenemos entonces una actividad de evaluación, que es obligatoria en este módulo, de construir, rellenar, terminar, desarrollar un diagrama de Ishikawa para este problema concreto. La forma de proceder es muy sencilla. Tienes la actividad en la plataforma web, tienes que descargar la plantilla o la puedes crear tú desde cero y dibujarla tú mismo, tienes que hacer un archivo de ordenador y entregarlo como resultado de la tarea con la opción de adjuntar archivo o puedes imprimirlo en papel o hacerlo en un folio en blanco escanearlo con un escáner o sacarle una foto con una cámara digital o con el mismo teléfono móvil y mandarnos esa foto como entrega de la tarea. Esta tarea va a ser evaluada por tus compañeros y tú vas a tener que evaluar lo que han hecho varios de tus compañeros para obtener así una puntuación de qué tal se ha rellenado ese diagrama de Ishikawa. El objetivo es que incluya categorías y posibles causas que influyan en el problema, no soluciones no te estamos pidiendo a estas alturas que nos busques soluciones creativas para este problema de desarrollar la creatividad en las organizaciones. Categorías de posibles causas.